जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना हो हो हो, हो जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना लाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना रो रारी रा रे নারী নারী নারী নারী নারী নারী নারী নারী नारी नारी नारी नारी नाये जमी से आसमा तक ढूंढ आए जहाँ सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा नारी नारी नर नाये नारू नारू नारी जमी से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा बातों में तेरी है बदमाशिया सब बेवजह की है तारीफिया मैं लिख दू आसमां पर ये कबर लेगा जहा सारा हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ इजाज़त रब से लाया हूँ